Sana. Karibu sana nyumbani. Ninashukuru sana na nafuraha sana kuwa nyumbani. Mm. Ninafuraha sana kuwa nyumbani. Kuna wakati unaweza ukajiuliza kwa haya maridhiano. Hivi CCM kwa sasa, ni nadhani ni maswali ya utangulizi tu haya. Hivi CCM kwa sasa ama sana sana CCM wanaweza kuwa sasa hivi ni washindani wenu, mahasimu, wadau wenu wa kimaendeleo kwa kuwa mmeingia kwenye mchakato wa maridhiano. Kisahihi tunaweza tukawahitaje ninyi na CCM kama Chama cha Demokrasia kwa sasa? Kwanza kimsingi haikupaswa haikupaswa kuwepo kitu kinachoitwa maridhiano katika nchi yenye katiba na sheria mm. Kwa kuwa na maridhiano yenyewe maana yake mna matatizo mm -hmm. na mnataka kutatua matatizo mm -hmm. Kwa nini tunataka kutatua matatizo kwenye nchi ambayo mm. ina sheria ina katiba mm. ya vyama vingi mm -hmm. Sasa <clears throat> na ukiangalia kwa mfano kuna furaha kubwa kwa watu umma juu ya maridhiano mm -hmm. lakini haikupaswa kuwa feva mm -hmm. yani haikupaswa Tanzania ikae chini ianze kujadili kupatana mm -hmm. Tanzania ilikaa chini mwaka miaka ile wakati wanatafuta uhuru mm -hmm. ukapatikana uhuru na uhuru ulikuwa na malengo kadhaa mm -hmm. watu wawe uhuru wajitawale, kuwepo na utawala bora. Hatukumfukuza mkoloni mm. kwa sababu alikuwa ajengi barabara mm -hmm. tulimfukuza mkoloni kwa sababu tulitaka kujitawala uhuru ni zaidi ya maendeleo ya vitu, yani happiness and peace ni zaidi ya maendeleo ya vitu. Sasa baada ya ule uhuru uh, wa kumwondoa mkoloni then tukajitawala. Baada ya kujitawala, actually waliotawala wakawa wanafanya vibaya kuliko wakoloni, kwa sababu kama lengo lilikuwa ni infrastructure, wakoloni wamejenga barabara nzuri kuliko kuliko zinazojengwa sasa. Angalia barabara za, za Isamilo angalia barabara za, za Town, angalia shule iliyojengwa na mkoloni ya sekondari for example, miaka ile zilikuwa ni shule, kuna sports area, kuna volleyball, kuna nini. Shule zilizojengwa na mkoloni nzuri kuliko zilizojengwa na, na, na, na, na, na, na, na, na, na baada ya uhuru. Maana yake nini? Lengo la kumfukuza mkoloni alikuwa, alikuwa kujenga barabara na flyover. Lengo la kumfukuza mkoloni lilikuwa ni happiness pamoja na freedom kwanza maridhiano, kwa hiyo hayakupaswa kuwepo kama tungelitambua lengo la uhuru kwa yamekuja baada ya miaka mitano iliyopita, baada ya kumekuwepo miaka saba iliyopita, kulikuwa na siasa kwa kweli mbaya sana. Kama ulivyosema, mimi nimekuwa mwanga sana wa miaka hiyo saba iliyopita mpaka nilipoamua kukimbia nchi uh, tarehe nane mwezi wa kumi na moja mwaka elfu mbili na ishirini. Kwa hiyo disappointment ya kwanza ninayo ni kwa nini tumegombana. Disappointment ya pili na face, kwa nini CCM wanakuwa surprise na maridhiano? Yaani kwa nini maridhiano yamewashoku? Wanawaza nini? Kwa sababu kama mtaki kupatana, kama mtaki kupatana, mnawaza nini kibaya hicho? Kwa sababu maridhiano maana yake uh, mimi na wewe tufanye kazi at peace. Kwa nini imekuwa ishu kubwa nchini? Yaani kitu ambacho litakiwa kiwe utamaduni wetu wa kuishi, kwa nini kwa nini kimekuwa ni ishu kubwa nchini? Yani for example mm. mimi siwezi kupeleka chakula nyumbani kwangu afu mke wangu aka, mke wangu akanifanyia akanifanyia maombi ama akaenda kutoa ushuhuda kanisani, bwana asifiwe jamani, jana mume wangu ameleta chakula. It's my responsibility ni wajibu wetu kuishi kama ndugu na jamaa na marafiki na kujenga nchi katika msingi huo. lakini uki... kuna watu wanaweza kuwa wanashangaa labda mnaridhiana juu ya nini, kwani mmefanya nini? Uh, kwani kimetokea nini? Kulikuwa na shida kubwa sana yeah. Labda nikwambie tu mm watu wa Chadema waliokuwa magereza walikuwa ni zaidi labda mia sita mia nane waliokuwa wamefungua maisha, wamefungua miaka thelathini. mi mwenyewe nilikuwa nje, Lissu alikuwa amekimbia, wenje unafahamu habari yake. Kaka yake aliuawa wakati wanamtafuta kumuua yeye. Uh, kulikuwa kuna shida, na unakumbuka ah, hotuba uh, ya kwanza ya mwenyekiti Mbowe baada ya uh, Rais Magufuli kufariki, alisema never never again, tusirudi tuliko tulikokuwa watu walifungwa. Unakumbuka wabunge, wabunge wa Chadema kwa jumla yao na viongozi wa kamati kuu walikuwa na kesi 476 na uacha hiyo bado kuna baada ya uchaguzi mkuu kuna watu we, wetu wengi sana walikuwa magereza. nakumbuka kuna zile incident ya watu kufungwa maisha, kufungwa miaka 30. Kwa maana yake tu, na politically kulikuwa kuna concern sasa kwamba hii beto labda inaweza tukaifight legally kisheria, ama tukaipigana katika maridhiano. Sasa baada ya mwenyekiti kutamka vile, unakumbuka lianza fukuto la movement ya katiba hapa Mwanza na movement ilikuwa launched hapa Mwanza. Baada ya mwenyekiti alikamatwa, unafahamu kilichotokea. Baada ya kutoka magereza alikwenda kumwona Rais Dr. Samia na wakaanza kuongea na prosesi sasa ya kuanza kuongea matatizo yaliyotukabili, mambo yaliyoko mbele yakaanza kutokea, kesi nyingi zikafutwa, okay. Vijana wengi wameachiwa. Mm.